қазіргі э, заманда мынау жиырмасыншы ғасырдың екінші жартысынан бастап одан кейін жиырма бірінші ғасыр қазір біздің мезгілімізде аллергиялық аурулардың көбеюі э, өте маңызды шаруа болып тұр осы денсаулық сақтау э, саласында бұл аурулардың аллергия ауруының көбеюінің себебі мынау біздің кәсіп орындар дамыған сайын космостың дамыған сайын химияны көп қолданғанымызға Э, тамақта жаңағы дәрілерді э, көп ішудің э, дағдарынан осындай жаңағы көп аурулардың көбейгені қазір анықталған оның ішінде аллергия аурулары өте көп деп саналады ол геометриялық прогрессиямен өсіп келе жатқан аурулардың бірі болып есептеледі енді қазіргі заманда ол аллергия жас таңдамайды туған бетте жаңағы атопикалық дерматит деген бронхиальдық астма аллергиялық жаңа мұрын бітулер көз қышулар ә, кішкентай балалар туған, бас, туған бетте байқалады медицинадағы жаңағы тұжырымдаудың бойынша балаларда екі үш айдан басталу керек жаңа ол жаңа антителдық э, бөлшектердің бөлшектермен байланысты иммундық э, жаңағы системада бірақ та осы күнді күнде біз жаңағы атопикалық дерматиттің ауыр түрлері туған бетте бала ә, сол қабыршықтанып туатын жағдайларда кездесіп жатыр жас талғамайды дейтінім бұрын жаңағы біз айтатынбыз екі үш айдан бастап туғаннан кейін одан кейін жаңағы елуден елуден асқан кезде аллергия тоқтау керек себебі организм қартайған сайын иммундық системада өзі жаңағындай қатты жұмыс істемей бәсеңдей бастайды агрессиясы қайтып сонда аллергия да басталады деп э, э, сондай болатын болжаумен біздің өзіміздің көруімізбен тәжірибемізге байланысты тұжырымдарымызға байланысты бірақ қазір үлкен адамдарда да аллергия көбейіп бара жатыр ол енді осы біздің заманның э, өзінің бір да экологияға байланысты осындай жағдайлары